Қайырлы таң қазақстандықтар. Сайлауға бір жеті қалды деп айтыға болады. Өйткені 18 күні ешқандай өт насихат жүргізге болмайды. Бұл көктеммен бірге шында да жаңаратын Қазақстан келеме деген үміт бар да жоқ та үміттің жоқ деп айтатыным аманат партиясын негізін қалаушы назарбаев деп жазылып тұр екен кімді алдамақ әсіре ұлтшылдық деп пе ол национализм дегенді бағыты дей ме мақсаты дей эгер чындыгында да сол аманат партиясында жазылгандай болатын болса ата заңыбызга колдорунда турган кезде өзгөртүү киргизер өзгерту тагдыр бизди эч кандай калк менен тогуштурган жок ғалымдарымыз далилдеп жатыр жети сегиз миң жыл мурунан бери туруп келе жаткан бир ак калк казак калкы ошол жерде мүмкүн аттарыбыз өзгөргөн чыгар не болбосо анау сабатсыз эс алаң кенкелес тарихшылардың бір халық кетті екінші халық келді деп жазғаны үйткені олардың үйтіп жазғандары кремльдің артын жалаған шындығына келгенде мейлі сақ болайық мейлі ғым болайық мейлі түркі болайық осы қазақстанда мекендеген халық со бірақ ақ халық солтүстік қазақстаннан табылған ботай қонысын әлем мойындап отыр қазақтардың алты жыл бұрын жылқыны үйреткені қолға қымызын ішкені сауып түсін ертеп мінгені со бабаларымыз кешегі кешегі римдіктерді ме испания дейміз бе испандықтар дейміз бе гректерді дейміз бе шошытып аттың үстіндегі бабаларымыз оларға кентавр болып елестеді Мәскеуде тұратын, өзің қапшақпын деп есептейтін Мұрат Әжі деген бауырымыз көп нәрселі дәлдеп отыр. Әсіресі оның сендердің сендердің құдайларың біз кене мықты екен деп европалықтардың дейік жаңағы христиандардың олардың өз екіге бөлінетін білесіздер біздің кресті ұрлап алғаны ол крес емес ол ешқандай да исаны келген жоқ ол шындығына келгенде күн және төрт тармақ оңтүстік солтүстік шығыс батыс тағы ғалымдарымыз айтып жатыр христиандардың православдылар осы төрт таңба ә, э, төрт тармаққа кеткен күнімізді крестті жасап өздерінің таңбасы қылып алғанын ал енді католиктер аттылова еділ батыр атила вавилон төбесіне ата бабамыздың қылышы мен қанжарын қойған сол ал енді бабаларымыз түк білмесе байқоңырды жергендігі деп мың жыл бұрын канализацияны пайдаланып ол кезде европалықтар көшеде сиіп түсіп жүр деп айтуға болады оған дәлел есебінде анау тіпті 15-16 ғасырда мушкатерлар неге бас киімдері сондай болған неге олар жамылғымен болған неге биік өкше киген өйткені көше тар үлкен дәрет болсын кіші дәретке отырып терезеден төге берген сондықтан бұлғанып қалмау үшін жаңағыдай жамылғы шляпа киген рас болса мен біреулерді кемсітейін неғылайын деп отырған жоқпын мың жылғы бұрынғы табылған құбырлар кәріс құбырлары деп айтайық қазіргі біздің аудармашы канализация пайдаланған бабаларымыз көбірек сөйлеп кетсем айып етпеңіздер өйткені нұрсұлтан назарбаевтың құрған партиясы аманат тарқау керек негізін қалаған партиясы ол бүкіл халыққа мен қазақ халқы деген мемлекеті болмаған мен құрдым деп елді ол да адастырды путин сияқты ақымақтардың аузына сөз салып берді оянайық та бірлікке келейік те бәріміз қазір сайқымасақ сайлаудың соңында жүрміз нұр отан ешқайда кеткен жоқ аманат аманаты қиянатқа айналып бара жатыр барлық билікті өз қолдарынан шығарғысы келмей ал негізін халыққа қарсы жұмыс жасаған әсіресе қазақ халқын жойғысы келген назарбаевтың партиясы неге тарқатылмайды тарқату керек білем көбінің 1992 жылғы ауыл шаруашылығын Назарбаевтың қират үшін жасаған реформасын пайдаланып қалғандардың әлде биліктен байлықтан айырылғысы келмей отырғандардың да алматыда тұрғанымда дүйсенбай ата деген болған көршіміз республикалық ардагерлер кеңесінің мүшесі сол кісі маған хабарласты ол кезде мен ол кісіден басқа жаққа көшіп кеткен болатынбыз үйіміз бұзылып онда қырылысып екі квадрат метр үшін алмагүл ықшам ауданынан төрт бөлмелі үйді өзім басып алғам жетінші ноябрьге қарсы сексен сегізінші жылы ол кісі құрманғазы жетінші линия дейін сол жерде тұрып жаттық Кошкова атындағы көшеде звондап даусы біртіліп оған келдім ата не болып қалды деп бүгін бұрынғы кербұлақ ауданының талдықорған облысының бірінші хатшысы алпысбаев пен алпысбаев айтақынмен талдықорған облысының бұрынғы бірінші хатшысы яғни сол кездегі басшыларды кездестірдім біз дейді ауылды тонағанда талағанда деп айтқан рас па деп ата рас сенбесеңіз ауылға жүріңіз көріңіз сіздің де балаңыз ауылды қиратып жатыр дедім ол кезде сол ауылдың директоры сол кісінің баласы болатын <clears throat> біз оянайық бірігейік ауыл шаруашылығын қиратқандардың бәрін жауапқа тартқызайық анау күнгі қасым жомарт кемелұлының терещенконың еңбегі зор иә еңбегі зор халықты қаңғыртып жіберуге қажыгелдин де сөйткен етті канада менен австралиядан аламыз астықты америка менен канададан аламыз картошканы белоруссия менен украинадан аламыз көкөністерді қырғыздарымыз бар өзбектеріміз бар тағы тағы деп сондықтан ауыл шаруашылығының керегі жоқ ал енді біз іс жүзінде ауыл шаруашылық мемлекетіміз ғой жеріміз кең деп мақтана аламыз шындап келгенде екі сиырды бағуға назарбаев айтқан мүмкіндігі жоқ өйткені неге тоқсан екінші жылғы реформаны пайдаланып ауыл шаруашылығын жүргізеді арам жерді алып қойған алаяқтар бірдеңке болса заң аясында заңсыз таратып алған таратып қағаз жазып алғаннан кейін қағаздар бар заң аясында болып шығады екен ал халыққа еңбек етуге мүмкіндік жоқ кешегі қаңтар оқиғасы сол ауыл адамдардың шыққаны осы 92 жылғы реформаның жемісі назарбаевтың бірінші экономика содан кейін саясат деп халықты алдағандығының нәтижесі тағы да келгісі келді ол құдай біледі ойыншық болды әйтпесе кез келген екі жас үйленсе кіші, мемлекет құрса баспанасы болады жері болады яғни өмір сүретін сол сияқты бізде тағдыр тоғыстырған жоқ ешқандай халықпен олардың ешқайсында жері жоқ тек қана қазақ халқының ата бабасынан қалған жер бар біз басқа ұлттардың өкілдерін не ешқашанда тізе батырған жоқпыз кемсіткен жоқпыз бәрі мүмкіндігімізді бердік. бірақ та байырғы қазақ жері қазақ халқының ортақ меншігі қазақ халқының сондықтан жеріміз болғандықтан мемлекетімізді құрып отырмыз қазақ мемлекетін құрып отырмыз яғни қазақ мемлекеті болғандықтан жерде қалқтыке, мемлекеттік емес мемлекет ертең сатып жібереді оған көздерінде жеткен шығар қазақ халқы болғандықтан қазақ мемлекеті бар сондықтан тілімізді де біз екі жылан емеспіз ғой тілді ана тілімізді көтерейік жерімізді ең бірінші кезек қазақ халқының екенін мойындасын мойындатайық байырғы қазақ жері қазақ халқының ортақ меншігі меншік құқы берілмейді жалға да берілмейді жалға беру деген сөз уақытша меншік құқы ол әлемдік не алған ертең кепілдікке қояды да бәленбайды ақшаны басып алаяқтар тағып тайып тұрады сондықтан жер тек қана пайдалану құқы пайдаланып отырған адамдар тікелей сол жермен жұмыс істеп отырған адамдар сол жерде ал енді он сотық жер дейді он сотық жер кез келген қазақстандық азаматтың алуға құқысы бар сол он сотық жерді болғанда онда меншікке емес жер халықтікі бірақ он сотық жерді пайдалану құқы бар үй сала ма басқа істей ме оған ешкім де қарсылық білдірмейді әрбір қазақстандыққа жер алу құқы бар үй салу үшін мына сайлау дұрыс сайлау емес қазір біз ойыншыққа айналып отырмыз аманат партиясы емес қиянат партиясының қиянат партиясы ол кешегі мен коммунист болып өлем мен коммунистпін деп кеудесін қаққан назарбаевтың құрған партиясы біз босқа 1991 жылы одақ шартқа наразылық білдіреміз деп дәурен аға екеуміз сатыбалдыұлы жаңғыру жасарал қуанышевны жатқызған екенбіз соның арқасы, соның арқасында іле шамай қалдық деп айтуға болады алаяқтыққа билікті беріп қойдық күресті басқаша жасауымыз керек еді біз жабайы болған жоқпыз орыстар айтқандай түземістер деп біздің бай тарихымыз бар тек қана арамыздан шыққан сатқандар. біздің атақ құмарлығымыз ба аңқаулығымыз ба ішіндегі кейбір дүнеқоңыздық ба соны пайдаланып міне арамызға от жағып қойды қытайлар болсын орыстар болсын а бірақ ең басты түбінде отырған менің ойымша еврейлер ол орыстарда өз мемлекетін құрып отырған жоқ сол еврейлер сол орыстар арқылы әлемді билегісі келіп отыр сайлауға қатыспайық деп айтпаймын бірақ та аманат партиясын таратуды талап етемін және оны ауылдан бастау керек ауылдық жерден біздің ауылдағы 13 депутатты ауданның жетісу облысы келбі аудан. сайлап қойдық біз баяғыда өйткені әкім қол қойып өзі жіберіп қойған қалған ғана көз алдау балық басынан бастай ә, басынан шіриді аяғынан тазаланады дейді құйрығынан тазаланады дейді сондықтан әуелі аманат партиясының бірде біреуі ауылдық жаңағы мәслихаттың депутаттығына өтпеу керек халық сайласын сен өздері сеніп бірақ аманаттың мүшесі болғанның біреуі де біреуі депутат болуға құқы жоқ олар онсыз да отыз жылда қанша нәрсеге жетілген өздерің де көріп отырсыңдар кішкене қызбаланып ә, артығырақ сөйлеп қойсам болмаса жеткізе алмай жатсам айып етпеңіздер айып етпеңіздер байырғы қазақ жері қазақ халқының ортақ меншігі ата заңымызға осылай жазылу керек ана жекелеген тұлғаларда меншік құқық сақталады деген сөзді алып тастау керек керегі жоқ барлық жер халықтың меншігіне қайту керек ана біздің ауылдан ауданда лантифунтистер дейміз бе айып етпесін бекеевтер алдыңғы жылы алып көген малдарынан 70 басы өлген деп естіген Кәзіргі де малдары ауыр болып тіркелмей жатыр деген төрт дей бас тағы да үстін әкеліп бұл деген не не мемлекетіміз үкімет мемлекетіміз емес үкіметіміз ауыл қалқына соғыс ашты мыналар соның соғысын қолдап жаңағы ауылдағы малдарды қырғысы келеді ауру жұқтырғысы келеді тексеріп жатқан біреу жоқ өйткені жолға генерал жауап береді мына жерде мәслихаттың хатшысы жауап береді өйткені қайдан сайлап отырсыз ертең мәслихаттың хатшысы болады бекеев қайрат кішкене қарсылық білдіргендерге жала жабады мысалы маған неше түрлі жала жауып жатыр мен елдің жерін тартып алған жоқпын тек қана Надо. <clears throat> қасым жомарт кемелұлының әр ауылдың жайылымы мен шабындығын сол ауыл тұрғындары пайдалану керек деген сөзін неге істемейсіңдер неге орындамайсыңдар мүмкін екінің бірі қасым жомарт кемелұлы назарбаевтың қолын сүйіп қанын шашып масон боламын деп ант берді не болмаса мына төменде жат, не болып жатқанын білмейді сондықтан мына төменде отырған әбден 30 жыл ойынына келгенін істеп қалған шерген балықтың құйрықтары әлде де биліктен айырылғысы келмей отыр барлығыңызды ауызбірлікке шақырам. барлығымыз өзіміздің құқымызды қорғайық менің ана байырғы қазақ жері деген сөзді қайта қайта айтатыным бізді бізге тағдыр тоғыстырған халық жоқ көрсетсін қай халықтың жері бар екен ешбір халықтың жері жоқ тек қана қазақ халқының ғана жері бар бірақ біз басқа ұлттарға тізе батырайық не болмаса оларды қордайық деп отырған жоқпыз сол сияқты ана біріккен ұлттар ассамблеясы дейді оны тарқату керек олар депутаттарды өздері сайлайды екен жеті сегіз бе он ба сонда ол халықтан жоғары тұр ма олар оған ондай құқыны қалай береміз қазақстандық әрбір азаматтың құқы тең сөйтіп отырып аналарды жоғары қоямыз бұл өзімізді өзіміз кемсіту ояныңдар бірігіңдер алға аттан жаңа қазақстанды құрайық әрбір адамның құқығы қорғалатын қазақстанды құрайық қашанғы диванға артымызды жапсырып өсекті тыңдап отыра береміз болашақ керек болса ұрпақ керек болса ата бабамыздың аруағы атпасын десек болашағы ұрпағымыз жыламасын десек